Неделя Старая Кондрашовка – день скорби. Местные жители собрались, чтобы проститься с теми, кто погиб во время недавнего обстрела деревни. Ивану, самому младшему из погибших, всего за день до смерти исполнилось пять лет. Хотелось бы знать, куда я стреляю, понимаете? Ну, хочется просто вечером спокойно лечь спать. Не дай бог, попал там, как говорили в школу, куда-то, куда-то быстрее. За 55, город Кировск. Люди не успели добежать до подвала, буквально несколько метров. Ребеночек. Второй пятной. Сколько ребенку лет? Ребенку 10 лет ребеночку.